Итак, мы вчера с вами говорили о том, что есть три тела, есть эгоизм человека. Важно, чтобы он был правильно направлен. Если, допустим, у человека эгоизм работает только на приобретение, он пытается все время выживать в этом мире, он думает о работе, о семье, о делах, и он не переключается на зарядку батареек, то есть вот когда эгоизм живет на выживание, то есть страх, мотивация основная у человека, в это время он истощается разряжаются батарейки, как мы говорили. И когда батарейки у человека разряжаются, то в это время он начинает испытывать разные трудности в жизни, физические, психические и духовные. Мы говорили, что физические батарейки заряжаются, когда ты в движении с любовью находишься на природе. Природа лечит наше тело, наш организм. Когда человек с любовью относится к людям, у него заряжаются психические батарейки он начинает восстанавливать свое, ну, свои возможности быть замужем, свои возможности работать, свои возможности иметь какое-то положение в обществе, дружить и так далее. Люди, когда не любят людей, они не знают почему, но когда любви к людям не хватает, то тогда человек теряет социальную силу в обществе. У него пропадает возможность работать, у нее пропадает возможность быть женатым, пропадает возможность иметь положение в обществе, там, иметь свой коллектив и так далее. Это все зависит от любви к людям. У человека, конечно, есть природа, допустим, если человек по природе управляющий, как вы вот управляющий по природе, вы можете управлять людьми, это ваша природа. Если человек не имеет такую природу, он не может. Но чтобы управлять людьми, нужны еще силы. И эти силы берутся от любви к людям. Если ты любишь людей, тогда Тебе легко это делать, у тебя батарейки заряжены. А когда ты больше любишь работу, как бы в нее вкладываешься, а людям ничего не отдаешь, то тогда ты истощаешься, думаешь, я уже не могу больше работать, потому что сил нет. А силы берутся оттуда, откуда мы не знаем. Мы не знаем, что заряжать э, человек, человек должен себя с помощью любви к людям. Тогда социальная сила будет появиться. Вот ну, тут женщина спросила сегодня, она говорит, я что-то не могу на работу устроиться. А произошла ну, депрессия, то есть сильное событие тяжелое, и оно выбило из колеи, человек подвял немножко, завял нет активной жизненной позиции, нет любви к людям. И в результате пошло истощение психическое. Истощенный человек никому не нужен. Он становится неинтересным обществу, и поэтому никто на работу не берет. То есть нужно начать любить, любить людей, заботиться обо всех, всем радоваться. И тогда человек наполняется, становится счастливым. Так мы должны включать свое истинное эго. Есть ложное эго, оно направлено на потребление все время. А есть истинное эго, это когда человек хочет всем служить, заботиться обо всех, молитва, отношения с Богом. Это все аскеза, то есть улыбаться людям, дарить им счастье, это все аскеза. Молиться Богу — это аскеза. Гулять на природе, бегать — это аскеза. Если человек эти аскезы совершает, он заряжает батарейки и становится счастливым, здоровым, жизнерадостный и успешным в жизни.